Latam po zmroku Don de la Vega Z gitarą przeświat Antonio Banderas Na luzingu bez lansu nie trzeba mi lajków Za dużo tułaków, a za mało rapu Pijajcie chłopaku, tu styl, moje gusta Nie unoszę się za bardzo, droga ciężka, żmudna, trudna Jeden z drugim trzeci tłumacz, chcieliby mnie oceniać Najpierw załóż moje buty i chcę pobiegać Siemasz, wyścig szczurów to nie dla mnie, lecę w drugą stronę Szacunek dla swoich ludzi, Don Corleone Może spotkać mnie z gibonem albo mikrofonem Śmieją się jak pada male i tak się podniosę Mam zajawy obok siebie, farby, długopisy, kredki Czaisz? Farby, długopisy, kredki Jebać tani biały proszek, wasze nosy dopy mewki To nie dla mnie wielkie dzięki wow, To buja, buja buja, buja, buja, buja MPS, ZPS, za prawdziwych dawaj bucha Ło, to buja, buja, buja, buja, buja Masz tu linię serducha, nie wyciągane z chuja Ło, to buja, buja, buja, buja, buja MPS, ZPS, za prawdziwych dawaj bucha Ło, to buja, buja, buja, buja, buja Masz tu linię serducha, nie wyciągane z Mój tu styl, tu styl, jak Big Mac, wielki Pierdolę słabych MC, którzy na swe wypociny mówią rap Łap, łap, tu jest z tym prawdziwy Strach w twych oczach autentyczny Bujasz się jak melepeta i chcesz się tu cenić Ło? Ciągniesz tu faję za fej Marta Linkiewicz Twój mózg trzeba dotlęć, w którym panuje bajzel Masz tu fazę, która skończy się upadkiem Masz tu chorą jazdę, dragingu w typie Ten nie ma hajsy, to już chuj mu na imię Powtarzam to na gminie, jebany leszczu Tobie na sodówę nie pomoże transport racji Gercu takich jak ty nie brakuje Plastikowe chuje, żuję wasze gumę Pożuję, zmielę, wypluję, wiesz, że ekstra klasa Więc ty kurwa od nas dala Bezbędnego cukrowania, jak sto noga wypierdala Ło, to buja, buja, buja, buja, buja MPS, ZPS, za prawdziwy dawaj buja Ło, to buja, buja, buja, buja, buja Masz tu linię serducha, nie wyciągane suja Ło, to buja, buja, buja, buja, buja MPS, B za prawdziwych dawaj buchało To buja, buja, buja, buja, buja Masz tu linię serducha niewyciągane suja Weź, zapodaj ciszę i posiedź se z koleżką Rozmi kurwa tą scenę, na niej młode społeczeństwo Łeb, kurwa odpada, gdy słuchasz tego Ten i ten taki sam, czyli wrzucam do jednego Ten i ten taki sam, czyli podróbka czarnego nie gra rolę fej, przewyższa własne ego Rzucają pineski, ogrodnika pieski Od deski do deski, od słowa do słowa To wyciąć twoje skrzydła, żebyś wylądował Jebać te szuje, lecę ponad brat Plastik pierdolę jak niebieskie kaski Ty za parę łap w górę idź klękaj do laski Dla ciebie to zaszczyt, bo w końcu będziesz sławny Ja dalej robię swoje, patrzę na Ło, To buja buja, buja buja buja MPS, ZP Za prawdziwych dawaj buchało To buja buja, buja buja buja Masz tu linię serducha nie wyciągane z Ło, to buja buja, buja buja buja MPS, ZP Za prawdziwych dawaj buchało To buja buja, buja buja buja Masz tu linię serducha nie wyciągane z And every, every, every time I touch Mike, she touch Mike.